Johiz rivoyat qiladi. Uquba ibn Abu Sufyon o'zini o'g'lini muallimga topshiryatib, odob beruvchi kishiga topshiryatib shunday dedi. Meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloh qilishing bo'lsin. Meni bolamga tarbiya berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni tuzat. Chunki ularning ko'zlari seni ko'zingga bog'langan. Sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi. sen xunuk deb bilgan narsani ular ham xunuk deb biladi kimdan ta'lim olyapti bolalarimiz o'shanga e'tibor berishimiz kerak ekan masalan behayo kiyinib yurishlikni madaniyat deb biladigan o'qituvchini qo'lida bo'lsa bolangiz o'sha narsani madaniyat deb biladi avratlarni yopib qizlarimiz hayosi bilan ibosi bilan ko'chada yurishligini bu qoloqlikni alomati deydigan muallimani qo'lida bo'lsa bularga nisbatan qarash ham shunaqa bo'ladi o'qituvchi muallim murabbiy tarbiya beradigan qanaqa odam bo'lsa o'quvchilari ham xuddi shularda shuning uchun kimdan ta'lim olayotganligini farzandlarimizni qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi sen chiroyli ko'rgan narsani chiroyli ko'radi bolam sen yomon ko'rgan narsani yomon deb biladi bolam farzandingizni odob beruvchiga muallimga tarbiyachiga topshirdingiz bo'ldi nazaringizda nima demoqchimiz otalar bilan muallimlarni o'rtasida hamkorlik bo'lishlik kerak qarz ikki qo'ldan chiqadi agar berdim qutuldim deydigan bo'lsangiz u o'qituvchi nechta o'quvchisi bor qo'lida qaysi biriga diqqat qilib bir ulgursin ota-ona tomonidan nazorat bo'lishligi kerak bo'ladi. Tarbiya chiroyli bo'lishligi uchun. Qarang, uqubay ibn Abu Sufyan yana nima deydi? Meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloq qilishing bo'lsin. Muallimga aytyapti bu gapni. Sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi, sen xunuk ko'rgan narsani ular ham xunuk ko'radi. Ularga hukamolarning siyratlarini, adiblarning axloqlarini gapirib ber va farzandimni men bilan qo'rqitdi nima degani bu nima degani bu dadangga aytaman degani bu shu o'qitdi ekanlar biladi dadangga aytaman deydi dadangga aytaman deydi aytolmaydi deydi nimaga dadam kelmaydida bu yerga dadam kelmaydi chaqirsa ham bormaydi oxirgi ota onalar majlisiga chaqirganda maktabda farzandlaringlarni mana erkaklar o'tiribdi qo'l ko'tarib qo'yinglarda borganlar bitta ikkita uchta to'rtta bo'ladi mingta odamga to'rtta odam bo'ladi <laughs> dada ota onalar maris baxt endi borib qo'yadi deydi sizni davomchingiz edi shu bola sizni vujudingizni davomi edi qanaqa odam bo'lishligi yaxshi yomon bo'lishligi sizga kerak edi siz bormadingizmi endi xafa bo'lmang o'quba davom etadi ularga kasalini bilmay turib dorini berishga shoshilmagan tabib kabi bo'l kasalni aniqlamay turib tabib dori tayinlamaydi kasalni aniqlaydi keyin dorini xuddi shunaqa odam shunaqa muomala qilgin farzandlarimga bu ishni işte senga suyandim farzandimni tarbiyasida senga suyandim uni senga topshirdim sen meni uzrni qabul qiladi deb kutma farzandlar ota onalarning ko'zini quvonchi shuning uchun muallimlar o'zidagi eng zo'r narsani berish kerak eng zo'r narsani berishlik kerak ibn xoldun o'zining muqaddimasida rivoyat qiladi horuna rashid o'zini o'g'lini muallimga topshirayotib shunday dedi albatta amiral mo'minin senga o'zini jonini ko'zini quvonchini topshiryapti ota onalar uchun farzand bu qalbni chechagi ko'zni quvonchi qalbni bir gavhari shuning uchun muallimlar ham yelkasidagi omonat qanchaligini bilish kerak muallimlarga aytiladigan so'z yog'och usta yog'och bilan muomala qiladi yurist advokat odamlarni muammolar bilan muomala qiladi temirchi temir bilan muomala qiladi tabiblar insonni jasadi bilan muomala qiladi bir hunarni ikkinchi hunardan balandligi shu hunar nimani ustida bahs yuritadi shunga bog'liq demak yog'ochdan ko'ra temir balandroq temirdan ko'ra tilla balandroq tilladan ko'ra insonda jasadi balandroq endi muallimlar nima bilan muomala qiladi insonlarni ruhi bilan muomala qiladi tabiblar deyish ham oltmish yil yetmish yil keyin ketadi sizlar ming parvarish qilinglar doktor akalar nima bo'ladi baribir ketadi ammo muallimlar odamni ruhi bilan muomala qiladi agar to'g'ri tarbiya qilinsa abadiy jannatga boradi bu ruhi aks holda abadiy tushunarlimi shuning uchun muallimlarni ishidaqa mas'uliyatli xatarli va sharafli ish yo'q lekin taassuf bizda muallimlarni qadri eng past hisoblanadigan mehnatlardan eng oz oylik kimniki o'rni kelganda aytib qo'yaylik akalar maktabga pul sarflanglar bolalaringlar o'qiyapti pechka olib borib beringlar leninimni solib beringlar romini to'g'irlab beringlar qishda bemalol issiqroq o'tirsin sharoit qilinglar doskasi yangilab beringlar qaranglarda yetmishinchi saksoninchi yilgi jihozlar bilan turibdi sinflar sizlarga kerak ularni o'qishi birodarlar sizlarga kerak muallim esa jamiyatdagi eng muhim eng afzal toifa farzandlar bilan muomala qiladi demak muallim Allohdan qo'rqish kerak oqni oq deyish kerak qorani qora deyishlik kerak muallim Allohdan qo'rqish kerak chunki muallimni ko'zi bilan qaraydi farzandlar dunyoga agar yaxshilikni o'rgatsa yaxshi yomonlikni o'rgatsa yomon bo'ladi